En todos los sitios que falta agua y sanidad es el mismo problema, infraestructura. Sin agua no, hay vida. Haciendo infraestructura y dando la posibilidad que el gobierno local lo gestione con, con los nacionales de cada país, yo creo que es el camino de sostenibilidad y que realmente la gente local se involucre en todos los proyectos. Nosotros damos los medios, pero ellos son los que tienen que trabajar y sacarlo día a día, para que ellos vean que realmente el esfuerzo no es solo nuestro, que tiene que ser de toda la comunidad. Amigos de Sila se dedica a cubrir la malnutrición moderada. Estamos construyendo un hospital que está teniendo infraestructura para poder internar a los casos severos. Y por el otro lado, es que en Asadita hacen 50 grados. El agua es lo más <laughs> deseable que puede haber. basta ver cómo la cantidad de agua que uno consume al día. Cuando ya llevas aquí un tiempo, ya la gente confía en ti y ya empieza a involucrarse. Un equipo entre la parte de amigos de Silva de España o extranjero y la parte de amigos de Silva Tío. Son dos caras de una moneda que es la que permite que funcione. para que sea de las dos partes hay que escuchar también qué es lo que tiene que decir gente de Asaita sobre los proyectos que se están haciendo. Y que seguir estando aquí al final es lo que nos da el pie de cómo hay que hacer las cosas. Si no estuviéramos en Asaita estaríamos totalmente fuera de la realidad. al día a día. Que todo salga adelante, que si hay algún problema se arregle, la constancia es clave. La estabilidad, o sea, en el fondo que sepan que Amigos de Silva va a seguir estando. Sea cual sea la cantidad de recursos que tiene, una gestión eficiente lo hace mucho más fructífero. Cada euro no se va completamente al beneficiario así como así, sino que se va en lo que realmente necesita, se va a través de un programa que está realmente imbricado con la comunidad, que la gente lo siente como suyo. Formar parte de una organización que trabaja así, me encuentro muy valioso. Para el futuro yo creo que continuar con el campo de refugiados, continuar con el hospital, seguir haciendo la ampliación y bueno, y seguir mejorando infraestructuras tanto de salud como de agua. Y ahora como proyecto estrella para ayudar a la fundación también para salir adelante con la nueva empresa de perforación. Para la gente que tal vez no pueda venir, que igual de comprensible, también se puede ayudar, pues, se puede ayudar. Acá recursos faltan. Amigos de Silva trabaja de manera eficiente, pero cada euro hace la diferencia. Que no es una ayuda desde afuera, sino que es una ayuda comprometida y desde adentro. Y yo creo que esa es la diferencia fundamental.